Ah, mbalamusiza nyo banyabo ne basebo abalangira nabambejja basaba ne banaava wepo ne buli sekinoomu gyosinziira okulaba akatambi kano oba amawulire gano mujebaleko banyabo ne basebo kansubire muli bulungi ku mutamanya ŋŋamba gwe tuyita jimuhezi mukulu jimuhezi ero vidiyo ejja kusangayo nkimanyi nakwoyinza okuba nga kwoli eitha mukazi wa muwalawo balina essimu kuwawulira vidiyo eno wavuddeyo n'okwasaganya kampuni y'abafere earasha gye balangirira nti baavu mponga byate balina ssente batandika okuteeka obuuma obuketta obuketta bannayuganda gye batambulira okuba nti mwagala kufuna nsimbi kampuni eno njavu naye si kyekikulu mukulu gi muhwezi mpulira mbuolira oyo mutendeke wasomera ludda wa tukimanyi nti road development center mu Kampala olw'okuba nti abanyarwanda mwagitwala buli omu gy'ava asobola okufuna diguli n'afuna n'ebbali omukkiriza okuteeka okutandika okukola obwalooya nga mukimanyi tukitegeddeko nti naawe ensomawe yalimu ebituli bingi nnyo okusinziira ku bifaananyi ebifuluma nga muli mu nsiko lwakuba nti kati ekikufuula nti olina ssente kwe kuba nti mubbye buli kintu kye mulina mu nsi ne mukitwala kampuni eyalasha eno egenda okukuwa tekinologi ono emukuwangaani mu ddiruukira mu constitution kimuteeka mwoyita ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti obutasoma bulumi oku obutasoma bulumi okuzi atefe twabagamba bomwajjo bomwali mulundi ente temwamanya nti waliwo kye bayita pa administrators eggwanga lyammwe eri abanyarwanda abafu bamanyira kuyo, kuyoola busa nakutema muddo so sifuga bantu yensonga lwaki muva nemukola statement nga tumaze okuweteka statement gyenkola gikolangaani bwe tubanga eggwanga uganda lyonna tetuyitatetunafuna system gyetuyita gprs ngebunye eggwanga lyonna gyetuyita endaga bifo nga tetulina kintu kyetuyita permanent address oba location nga buli munauganda osobola omualocatinga waali nomufuna nomuwandikira ebaluwa nagifuna ku address kitegeeza nti bino nemukola mukola byabwe nemukola manio temusobola kukola kintu kiri smatic nga kiri weloganized mu nsi ezaakula era ezaasoma nga n'abafuga basoma kabere nga ali mu offisi nga yasoma ebintu bino ebyokwetikka emigugu n'okwetikka ebintu byemifumbi byaggwawo dda ebintu babikola nga biri mu system eri automatic kati mukulu jimu weza jagala kusomesa olwalero mukulu okulirira emyaka n'envizi kutuubye naye temanyi kibayita tekinologi ensi ezaakulaakula tebakyanoonyeza abantu ku masaati ensi ezaakulaakula tebakyanoonyeza abantu ku mabaluwa oba ku mayumba ge basulamu era ensi ezaakula tebakyanoonyeza abantu ku masimu omubbi bwabba ne bafuna finger prints ze ne bafuna ekifaananyi kye tebeetaaga mugoba misinde baba bamanyi bajja mufuna mu uganda kyemutasobola kukola mu myaka asatu muetano nga mwandibwadde mwakikola dda jjukira ne wiiki ewedde nabagamba nti mwe mwefula nti mwasoma naye mulina ebintu byemutasobola kutegeera kugambe wano uganda yensi etamanyi muwendo gw'abantu bafa lunaku uganda yensi etamanyi muwendo gw'abaana bazalibwa mu lunaku uganda yensi ng'abantu obukadde ndowooza asatu tebulina baluwa yabuzaale olwensonga system erina okukolebwa nti ku ddwaliro lyonna mu uganda kebere health center 3 walina okubeerawo department oba ekitongole ekiwandiika abafu n'abazaaliddwa ngaomwana oluzaalibwa datas ayingira mu system kitaawe yaani nyina yaani ani amuzaalisizza bamuzadde essaawa meka obuvu bwona obudde buliruddawa imidiate nafunawo endagamuntu mu uganda tekiriyo mwakiteeka wali kwa mama house buli munayogala gapula nagenda nafuna e simanyi bath certificate naye nga mu system teriimu the same thing which is happening right now ogamba otya mugenda kugula tracking device mu tracking eba nayuganda nga kimenya mateeka mu nsi ezikulaakulana mukulu kankubuulire bw'oba oyagala kunoonya o kino mwakikoze era ne musetinga abayaye bammwe aba boda boda ne mubakavalinga bulungi ku kamera twitteri bweti sokebumuzemu nessimu bana basajja badidde kampala erina mulooking tebakkiriza bodaboda etambula era etikka abantu badidde batabani baba ba iso n'abaseemu ayo babamaza bijaketi baba bodaboda babadde bodaboda zadde nga musanvu buli bodaboda ngaeyabambadde jaketi kuliko abaalaaba ne balumba omuyindi omuyindi oyo abadde seetaaku tetwagala kumanya kubanga sisitemu buli kimu kisoboka awe ah, mwatadde we bakubidde omuyindi mitazinga ah, mitazinga kikumi waliwo police station ate nga bali amd kati njala kubuuza kino mwakikoze nga mukimanyi nti mwagala kutandika kuleeta programu eri yokutrakinga abantu nga mukozesa kavidiya kuba kadde state funded era yadde stant gye mwakoze okulaga public uganda teri safe ekisooka bodaboda tezikkirizibwa kutambula mu kampala kyekisooka ekyokubiri teri muntu asobola kukkiriza boda boda zitambula nga ziri mu luguudo lwemu bantu boda boda musanvu zigenda mu direction yemu bataddeko abantu babiri okutambula wadde mitas bibiri ku security teri mu kampala nkiddamu mu kampala okusinzira nga bwe kiri n'abaloko defense bwe mwayiiyo n'amagye tekisoboka muntu yenna kutambula mitas kikumi ng'aweese kyekisooka baba amukutte dda bano boda boda omusanvu ezaali ziweesa abantu babiri babiri zaali ziragawa bwe banga sisitanti ya gavumenti era emidiate mukabuliza ku sobidia it was a stant nga mwagala kulaga public nti kampala teri safe mutandika okuleta bino ebintu bya tracking device mbiguze abantu era nebimpromotinga nyo bitambula ku social media fe tutegeera era tuyina amatu kitegeeza mwateekawo akavidiyo kano ne mukazannya ku social media katambule oveyo ogambe nti ate mulaba uganda teri seefu kati mukulu njala kukusomesa mukulu era njagala okwata ekkalaamu n'ekitabo mu nsi ezikulaakulanye era ezirina tekinologi bakola bwe bati mukulu omuntu yenna aowninga ekidduka kebere pikipiki emmotoka baasi loole kyonna ekidduka kasita afuna namba puleti y'ekidduka ekyo automatikale teweetaaga mugoba just emiya namba puleti esobola okutwala esobola okuwa amanyagana nyiri motoka eyo waasula omulimu gwakola location waali na buli kimu teweetaaga goba tekyobula tabagoba emiya namba puleti ekuleetera details z'omuntu zonna kyobola ne mu firimu bwemulamula firimu bwamayimula firimu muzino eza eza bambega oba eza police detective kasaba funa namba plate kiba kiwedde mu Uganda kiruddawa ojo ubengalawe sima tugenda kola tracking device tuziteke moto ka for what use whom are you tracking are you tracking your grandmother your grandfather emitwe engala bire mulokanga muzunze engala musimayi nasoma dibu na meka kubanga mwaita madinisa temusobola kumanya technology e bulaya tebagoba batemute bagoba ba bafuna namba plate omanya amanya g'omuntu enyumba waasula nanyini motoka eyo nawa waabeera tebategala goba mubbi ne kati e uganda mufulumira namba puleeti temumanyi nyiniyo yaani temumanyi waasula temumanyi mwemukigwakola temumanyi kyovola ti uganda nfu simple mathematics mugende dubaayi mugende mwonna bugende e kenya emia number plate ekuleta ku address y'omuntu naba nga si yabadde mu motoka eyo bakubuuza emotoka yo yakoze omusango bwe guti mu kitundu gundi nobagamba sinze nagibadde baga ani yagibaddemu nti gundi ne bakukwata simple mathematics mulekerawo kubuzaabuza abantu mu bintu by'ekisiru bwe muba temusobola ggwanga lyaffe mulutuviiremu kubanga mwali mulunda nte bino temusobola bisobola tuli mu 21 century bitomubijja bisobola temusobola bisobola okitegera temujja bisobola mwali mulunda nte muyola busa tekinologi yakyuka dda kati mukulu gwe minisita eyazza okwogera mugenda teka tracking device mu modoka tomanyi na kuoperatinga iphone oba android phone okuva ku ntandikwa yokusetting yayo pakama omanyi kimu kusavinga namba kugenda ku whatsapp nakuba simu kyekyo kyokka nakutestinga message temusobola na kuoperatinga smartphones mwe basajja mu abalooza muli mu government era kyovula mwagesime mobile money bamubye era kyovula mwagambye musime biki kati mukulu mulekera kusinguza banda uganda simple mathematics system eri nti the moment kasitofuluma number plate y'emmotoka n'ogiwa omuntu ku mmotoka ye oba osobola okufuna details zonna anytime anywere teweetaaga muno musomo tokokutraking device mutuise embuzi oba nkoko namba plate ye address y'omuntu yenna kati atalina motoka kasitaba nga ayina endagamuntu bateka butesi eri enamba gyemuyitasime mugitaani enamba eyo gyemugitaani nini namba bweoteka enini namba mu system bweka pa bamanya ono lumbuye fredi asula gindi oba apangisa ku nyumba za gundi akola mulimu gugundi wa myaka lwegiti eyo nini namba naye olwokuba nti system ya uganda nfu era ne kadi za Uganda tezikola kyoba tezike emyaka 10 bwezigwa ko ziba zikola kyetuba tubagamba muve mu gwanga lya fe muleke tutukukwa akanyego lenga lya fe kubanga tuli etaga nakyo kiddamu oli watayina namba nga ina national identification card olijiteka mu system Orumbu ye Fred eke eh, kajuk eh, eh, ye Fred asula ku nyumba za gundi oba asula jindi kitawe ye gundi mama we gundi akola mulimbwe guti abera wano dito ne bazifuna naye system uganda data system uganda eriwonayo nfu kitegeera kati ngenze mumaaso gwe nkuvuddeko gimuwezi muleke okusirwaza bannauganda buli mukwagala kubba kati eno message njagala egende abantu babiri bano era mukandoni silivia njagala olete amakuddeko n'omuntu okwetonda okulinga nga swit bomu okulinga watermeloni mali wafunye sente kubamu state house oziwabu na usajia wabili obugendo tambura nga mfuna abantu okulumba barachagulanyi center mfunye information okubamu sonda aiza sigika silivia mkandoni eita na mutari silivia omuchara eita omusawo omuganda ngataina wadempewe nyimpi oba wadelubali amutambulirako atunda sere nemi sikisa eja sibani subsonic abavuka wano babiri bawabadde ensimbi batandika okukola interviews online tv kuno kwekuli akantu kabaita simanyi sb4 media oyo mvubuka kuliko n'omulago baita simanyi ibrahimu kasoono omukozi wa state house era nga naye ebuzaabuzambu simanyi munnamawulire bano abavuka wawadde sente okutandika okuhostinga abantu abagenda okumalula kyagulanyi senta munkubuulira ddeya bakole omulimu guno nkufuneko wano nja kukuzzaayo ewamulya nti nkiddamu sente wazifunye ogenda zuwono mvubuka usimanyo wa mwegadanga na SB4 online TV nono yeita ibula kemo kaso waya kona waya konziva oba wese debata niko kusitinga abantu bagenda kufuma rubati ya kula nyisenda mu uloku manti ya koze comment kuba kuba na bavu mponga vya weita bayimbi abali yeguru ababo na abona bata niko kufuma rubati ya kula nyisenda mu sente wazifunye na yengu ula ula the moment bana ababili bakula mistake ne ba hosting omuntu era bumaluba kyagulanyi sentamu gwe silivia mukandoni ngenda kuzzaayo mpaka waamulya nti nkuddemu kukolemu full video ojja natubuulira gyojja ne sente gwe gwe nkubuulidde osagala kulwako nkugambye bwe novuukawo bubiri kano kuli sb4 wawakegadanga nako simanyi wa ne sente zakola embaga zava mu state tukimanyi bulungi nnyo nono omuvuka gwe bayita simanyi ibulake mukaso ono simwe bakola ka tiviki bwabadde sente zavuddemu siteeti kubanga tukimanyi nti bakozi ba siteeti batandika okuba nti bawositinga abantu abamalubalakyagulanyi sentamu olwa komenti gye yakoze kati kakutande bwe nja kukuzzayo wamulya nti gwoyita kitaawo nga te si kitaawo ojja kutegeera ekyakuzaaza awonvuddewo sigenda kulwawo kati bannauganda njagala muggula amaaso muteeke akabina ku ttaka mumpulirize bulungi nyo mesaje njagala gende bannauganda mwenaku mpe information akawungezi kaleero ngaŋŋamba bweti eh, mujjukira we nabagamba nti abasajja bano bafuna eddagala okuva mu nsi zebulaaya ku bwereere wetwogerera essaawa zino gavumenti yomumpembeyosaaano wakalekezi eyaliko omukulembeze weggwanga bafuna eddagala eryobwerere eriteeberezebwa okuba ntegera kuyingira mu bukadde busatu ku buna obw'abantu nga lyabaweebwa ku bwereere babazira kisa eddagala lino lyonna balikutte batandise obiteeka mu sitowa zaabwe gamba nga private hospitals ne clinics ezaabwe abakozi ba gavumenti nkiddamu abasajja bano omuggalo gwasooka paliament yayisa ensimbi empya n'enkadde ezirabira bannayuganda n'obbawa buli kimu n'okubakuuma n'ebintu byabwe sente omukyalo ono gwe bayita dana twine tunaweza tunawe, tunaweza atwine Diana omubbi ne mubbi munne Ruth Acheng bwe bakola emirimu gy'okubba eggwanga ku biragiro by'omumpembe yaliko pulezidenti wa Uganda wakalekezi baggulawo balina clinics buli wamu mu Kampala ne mu Uganda balina amalwaliro agaabwe n'amalwaliro ag'abantu abalala eddagala lyonna eryabaweebwa essaawa zino batandise oditeeka mu private clinics ne private hospitals kyova olaba nti omukyala ono dr luther acenge ateme dr luther acenge ne mubbi munne tunaweza maana atwinde dayana bavuddeyo ne bakola statement egamba nti omuntu yenna osobola okuapulayinga nebakuwa nibakuwa permission okuba nti osobola okusupplayinga oba osobola okwenyigira mu bintu by'okugema bannayuganda kati njagala kubuuza tunaweza maana ddaana atwine ne mukyala luutha acenge abbira mu galubindi neotemegerezanga maggaasala omwala maama kuva ddi nga minisita of health efuna babuloka ab'ebicuba tukimanyi nti mmwe gavumenti yamwe okuva kunakulayajja mu uganda ebba bubbi tewali kintu kyemusobola kukola nga kituufu esawa zino mwadidde kampuni zammwe zonna mwaziwandiisizza ze mugenda okuwa eddagala lino nga mugenda ditunda katale nga muliwo abantu olwensonga mu nteekateeka y'omumpebesotaosanotanowakalekezi enkya bw'anaaba nga alabiseeko mwamuwadde empapula agambe nti amasomero gonna ge tuyinza okutta abasomesa n'abakola mu masomero ago balina okuba nga bagemeddwa by all means ani agenda obagema mulina endagiriro eziri special gyemugenda obasindika mu kliniki zaamwe n'amalwaliro gammwe babageme ku sente ezaabwe bonga bo kitegeeza muba muyingiza era ne proposal gyemwawadde yaliko omukulembezo nti bwekuba kugulawo officially wonna abantu bonna baingira mu kampala balina okuba nga basinga obungi bagemeddwa bagenda kugemebwawa nga gavumenti omulimu mwagwejjeeko mwagwadde private companies oba private hospitals kubanga zammwe ekirala mugenda teekawo nenteekateeka egamba nti omuntu yenna asuubira okuba nti oyagala kuddukanya baala oba oba ekifo kyonna oteekeddwa okuba nga naawe oli mugeme nga n'abantu bo bonna bageme kitegeeza mugenda kulifaaninga abantu bano okiringizammwe mumalwaliro gamwe era yensonga lwaki mwagambye nti uganda okugijja muggalo at least tutekedde okuba nga tugemye obukadde butaano bw'abantu eddagala bagenda dijja wa nga wetwogerera sente z'omuwoomusolo ezisukka mu kakadde kamu emitwalo nkaaga akadoola sente mwe kennyini mwazibba ne muziteeka ku private account ezammwe ne muzibba lina eddoboozi siri yange lyamukiise wa paliamenti owa nup eyavudde naga nti alina obujulizi muwulire bulungi sente zetwawaayo okugula eddagala nti kampuni ezituguza eddagala tezbagano tuguza eddagala hmm. ekyondoza wakiwulira hmm. nga tugamba banne tulina sente zaffe zetwateekayo lwaki tetugula ddagala nabatugamba amakampuni agatuguza gagaana okutuguza munauganda njagala owulize bulungi ekyo minisita acengi yalimba ekyo minisita yatulimba hmm. ekituufu si kyekyo sente zafulumizibwa sente zafulumizibwa zafulumizibwa hmm. nezitekebwa ku akawunti y'obuntu an individual an individual ugandan akakadde kalamba mwobukadde lukaaga eza do 1.6 akadde kalamba mwemitwalo nkaaga baziteeka ku akawunti y'omuntu kalule an individual hmm. buno wewali enaku yange hmm. nebatugamba sente ezigenda okugula eddagala kampuni eri bufalansa nebagamba twetaa kampuni eri bufalansa etuwa eddagala musoke mutuwerezeko samples eza testing hmm. samples bisatu ataano musatu i have this information with me hmm. batugamba ok kampany nemulete quotation nebawereza quotation nebakola ne kampany eryawo ku bomborod eryawo ku bomborod kampany nekotinga bulungi nnyo nebagamba twetaaga okakadde kamu emitwalo amakumi asatu wuliriza okugula eddagala lino dozezi emitwalo kumi n'ebiri nedoozi ezi endala emitwalo kumi n'ebiri gyemitwalo abiri mwena ez' eddagala era lirina okujja okuva mu kampuni ey'ebufalansa sente ne ziba mu akawunti ya ministry ya finance ne zigenda ku akawunti y'omuntu an individual kotation yali ya sente akakadde kamu emitwalo amakumi asatu aka dola twogerera mu million dollars bwe buumbi kumpi nga butaano bano ababbi abali mu ministry ya finance mukifo kyokuteekayo akakadde kamu emitwalo amakumi asatu ne bateekayo akakadde kamu emitwalo nkaaga aka dola mu kifo kya 1.3 ne bateeka 1.6 million dollars that is tugenda kumpi mubuwumbi butaano n'ekintu mm. ekisinga okuluma sente tebaziteyako akawunti ya kampany yali eno tuweereza eddagala baziteyako akawunti eyomuntu an individual kalulenze nesitudde mm. nenkubira omuntu one my got his number and what he told me ojja kwewuunyaoyo gwe bateerakosetebayes i called this african this ugandan hmm. nemukubira yambulidde kalo ja kwewunya tugenda byogeraku mukakyokakosasi uganda wetutuseiyo nenimba mpaka wa palamenti nekyokuba mpaka wa palamenti nga tokitaddeko tebantuuzangako mubigambo ebbanga limaze mumawulire sente nemukwata sente z'abantu nga otation yakakaddekamu emitwalo amakumi asatu akadoola nemuinflatinga costs abantu bali mukufa kalula abantu baffe bafa nemugamba tugenda teeka kadekamu emitwalo nkaaga hmm. sente ezo nemugana ozitera ku akawunti ya kampany kampany nerinda banna uganda tulinze tubawereza edoozi nga temulabika sente nga zagenda ku akawunti yomuntu bwetwogera era kino mulidde bulungi diana tunaweza maana atwine Ruth Acheng mulina okukwatibwa mutwalibwe musibibwe oba gwantanama nabe n'ebisumuzo bikwasa eggoonya ebitwale mu indian ocean mujja tubuulya mukolerani tunaweza maana dayana twine dr ruthe acheng neinformation dagyembalinako basinia doctors oba consultant mu ministry of health abasinga obungi baweereddwa obutwa due to the fact nti baagaana okukkiriza enkola yammwe eyagadibe nga lyengaembwetunda omuzigo nti bwenegunadiba ngenda gwerira thats why tunaweza maana atwine you are not qualified to be in that office there are so many professionals who are supposed to be there to advocate on behalf of ugandans but due to the fact that you are refugee and you are among the intruders you are there confusing ugandans and stealing from ugandans tunaweza maana atuine Diana Ruth Acheng ah, these days there are so many professionals in Ministry of Health who are disappearing day, on day, day by day they are being assassinated by the mafias from in the system because you are eating the taxpayers money mulika banda Uganda bafe katumwata the private company simbu zigi ndagewa banda Uganda na ye on whose behalf on whose costs kubanga mwakola kliniki mu kampala mu uganda yonna buli kimu kifudde kyammwe you think bamufa mugendagira n'ebintu bino muggulu dayana tunawe, da, tunaweza maana dayana atwine luthe acenge ne babbi bannammwe mulina okukwatibwa with immediate effect tetwatagana bbatekaku musango gwa treason mwetaga firing squad okukwatako kuteeka wali mu lubiji kukuba kopa gwe novaawo n'ebintu byona nebikwatibwa nebitundibwa ku nyondo n'abaana bona bo ne basibibwa tunaweza maana atwine dayana muleke okuzanyira kula bwanda bannayuganda kuba sere zino the last minute bebagenda zisasula abaana b'abantu bamaze two years home tebasoma due to the fact muteeka ebintu byekiyayo okubbiramu abaana ugandans balimu nokodown due to the fact mulimu kubbiramu bizinsimbi muzimba zigrofa omwana w'omuntu afunye olubuto olwokuba nti ali aido tasoma omwana w'omuntu ali mukomere sowers due to the fact mukutte aido tasoma musajja mukulu yawola obukadde ataano akole bizinesi mu kampala musibi otaddeoloko dawuni kuba mwagala kubba omusajja enyimba bagenda gitwa nobakuliza abaana be kubanga mwagala kubba bubbi lwaki eggwanga muliteeka mu bintu byekizibu mugenda sente zino ziteekawa era lwaki muteeka bannauganda muntu ateeno bweti wano luli omusajja yajja n'abuuza oye wano omusajja yajja n'akubuuza mu parliament committee n'akubuuza vaccine ekola mulimu ki gwe yayita simanyi dr acheng wali mumunnyonnyola watandika mujariga bugirizi ni musawo wabisolo mugamba veterina tasobola kumanya bintu byakujjanja abantu because yenkola gyemukola okukendeeza abantu amaanyi n'okubajirega mu kimwagala so gwe mukyala gwe tunaweza maana atwine eddayana wenna osiwuuse ekikusiwuusiza bubbi akyenga okoganye ekikukoganyiza bubbi on the expense okutta bannauganda abantu bali mu local down amasomero gabe bagatwala banka zigatwala wabusiru wamwagala kubba abaana bali waka batandise okufuuka zombi kubanga tebasolo bali aida ndisodale mwagala kubba bubbi abantu bali mukufa enjala bali mukwetuga bawandika abalwa nti nze nsedde beredde nemwe muli kusereza omwomusolo muli mukulya kubanga mwemwagejja ebisakiro mwagala abaana bamabaso abaana mu buganda oba mu uganda batutta emyaka ebiri tebasoma bali mu kibiina ki tunaweza maana diana atuine kan you explain that for two consecutive years abaana bali mu kibiina ki n'abaali balina ograduatinga two years back nabo temamanyi woyo bali jukira buli mwaka oguyitako omuntu aba akaddibwa nga talina kyeyekoledde ngenze mumaaso allright nga bwe nabagamba gye muvuddeyo katono nti bannayuganda mwenna abasuubira okugemebwa nga mugemebwa mu uganda mwegendereze ebintu ebiri mu uganda si bituufu byonna ebirimu eddagala bagenda obagema si tuufu mwegendereze era kati njala bategeeza nti eddagala eryali lisindikiddwa oba mu maserengeta ga uganda eryokugema abantu baayo nga ddyo ttuufu libulako akaseera mpawe kaaga okuggwako so minister of health wepo ne state house bazzeemu ne bategeeza abantu beeyo abasawo baeyo bakomyewo eddagala eryo erigenda okuggwako balikomye wano mu buganda baligemesa abantu ate basindikira eddagala eddamu ettala kati buli agenda okuba ntibagenda kukuba empiso enange abikanga yabikanga nze sijja kubaayo mbabuulidde eddagala lyebasindika eri wansi mujjukire buuza munaali awo engeri gye bakuumamu eddagala lino erigemesebwa mu biseera nga bino lirina sitoleji yaayo ngeri special lirina kubeera nga likuumiddwa ewantu owanyuguga bwe tuba nga neemulaga tetukyasobola kufuna tesobola kufuna mochali oba tukyasobola kufuna mochali esobola okutereka emirambo ebibiri nga teriiyo muri faro hospital zonna ezisinga obuji mu uganda friji zaafa kati bano basobola okumaintaininga eddagala lino dosi nga tulole batadde mu private sectors oba mu private clinics and hospitals kitegeeza abantu abasinga obungi mugenda kukubibwa eddagala fu mugenda kukubibwa obutwa mufe era eyabalula ejja kuba esiridde kati mbagambye eddagala ebasindika wansi eyo eritakoze kubanga abantu be tebajja bege bebaagaana bagenda diza mu nnaku ezitali zaawala naye nga balireeta wano muganda wakati balikuba baganda era baffe kati muganda ali awo oba muntu yena ali mu semakati wa uganda ngaoyagala kugema genda bakugeme onaawulira ebinaava mu mpale ey'ebiraka nenze mu maaso gwe munnayuganda ali eyo ngaoyagala enkyuka kyuka oba togyagala eno message jo woolabira omukulembeze wo yenna oba wa nrm wa fdc wa dp wa nup ng'apromotinga abantu okuimibwa oyo mulaba ennamba emu eri obulamu bw'abantu olwensonga bannabifuzi abasinga obuli bawadde ensimbi okupromotinga ekintu kino era bemu okuba batadde ku muggalo nga temumanyi kubanga bo musaawa eno mu kugaba emmere bepulaningira akaluka bbiri abiri mukaaga so si mwemuliko essaawa zino nsobola ndowooza munfunye bulungi ekintu kino tugamba bweti nti eri abantu abagaggawalidde mu muggalo guno eri abaavuwaliddemu bannabyabufuzi oba wakibiina ki ngaali mukugamba abantu bemugende bebakuba empiso era nga ye akinyumira nnyo okubasindika mubuuze bamugemerawa information gyenfunye nti abasinga obungi balinnya ennyonyi ne bagenda mu nsi z'abazungu ewali eddagala balowooza nti ddyo likola ne bali bakuba ne famire zaabwe ne badda mmwe ne babateekamu opika mugende babage emmere nga kyebabagema nabo bennyini bakidduka dda badduka dda ekibambulira kati nno njagala bategeeza munnanga atali okutambula kisibira yamenvu oyo akubira enduulu munaba yabufuzi genda bakugeme naye nga kyakusindikamu ye yamala kgenda muliri eri abazungu bamugeme eno bakkuba kirala nnyo ye kyakusindikamu mwegendereze olwensonga nfunye information entegeeza nti okugemwa kuno kugenda kubeera kwakwalwaze era nga n'abaana basinga obungi abaali bakola mu factory ezenamunkekeera ew'omumpembere sali musale abasinga obungi abaana bano baba eddagala effu era bagenda batondoka omu ku omu ekyo kyantegezeddwako kwokka omu eyali omukozi waayo ye yadduka oluvannyuma lwokuga nti nze bajja kungema naye ate omuchina omu ku bachina bakola mu kampuni ebagamba you ugandan so stupid why do you allow this vaccine this fake vaccine from china you are going to die this is please this is poison omuchaina nga yagamba omwana mu Uganda era omuvubuka ono yero lwakitegera omulimu n'agusuulawo n'abenyika mu nsuwa n'agenda naye bwe nafunye information eno nentegeeza nti mbategeeze nti mwegendereze nnyo ebintu ebibateekamu kubanga bannansi abagwira ab'ensi engwira bakimanyi nti n'ebintu byemukozesa bebakozesako mu uganda bya bulabi mwana ono yabinyika mu nsuwa ne yeddukira ng'amaze okitegera nti bye babagamba bifu era eyamugamba yennyini bye bakabireeta mu uganda bye babikozesa bagamba nti why uganda so stupid you are to be ah, ah, ah, kuba mukimanyi nti bino ebintu byetwogerako era byabazungu bali mubintu bino basobola okunkwata amalaka so mbategezeza mutegere ngaobudde bukyayi anaabaluguddemu yanaabakitegedde ensonga endala njala mutagingira wano eyita omugagga mu uganda naye nga yajja talina adde andawoya eziwera esatu nga talina adde engatta esatu eziwera nga talina adde empala eziwera ettaano nga nessaawa zino ensimbi zalina empya n'enkadde ojja zimubuuza envuvu n'obuwuddo nga tasobola zikugamba njala mutagingira wano george akandanaho sali musale eyita omugagga wa uganda naye bwamubuuza yani mu uganda tasobola kunyonyola kubanga tasobola kunyonyola kikaakye wadde wasibuka wadde wali ensibuko yakitawe nenyina waali kubanga bamuzika kumpi ne kabuyonjo ya mukulu we yosef basino mutano wakalekezere ko mukulembeze wegwanga kati wano wali wali okulera okukomba essowaali ntandise bwenti muwulira bulijjo kyebayita wethe creation naye nga temukimanyi wethe creation bagiyiterawo baani era njagala muntu ali eyaŋŋambe munnauganda ti bawera akakadde kamu abafunye sente mu wethe creation era bagaggawalidde mukyenjagala enkyamukiikire mukitira ku mutimbagano babakola bati badira abantu abekoleredde ebintu byabwe mu bitundu byonna ebyeggwanga ne bajja ababawa ddiiru nti twagala kujja ku faamu yo okukapicalinga vidiyo engeri gy'okoze mu bintu bino tubiteeke mu fanal nawe tukuteeke mu bintu bino obe nga tukufuula wealth creation agent ng'abantu bakulabirako bagera bakwata obutambi kwetoola eggwanga lyonna basajja batyo bakazi batyo bintu bakoze ne babifiriiminga ne bakuwa ddiiru nebakuwa n'obusente gwe n'okkiriza kumbe bano bagenda kuyoola mu digi naye ng'omudidi guno gwe bayoola gulaga ludda wa njagala omuntu aveeyo andage bannayuganda bawera akakadde nga bafunye sente era bagaggawalidde mu kiyita wealth creation kye mutamanyi kii kino tuula kalira wealth creation bagiterawo baani baali ba beneficiaries era bafuniramu wa bazifuna batya ntandise wealth creation gwe gumu ku mukutu nga we mumanyi nti museveni ne babbi banne bayisa nnyo ssente mu byokwerinda ne bazibba nebagula amataka wealth creation gwe gumu ku mukutu oguyitamu ensimbi ezitaliko mbalirira kubanga za muto gwa mukulembeze wa ggwanga eyeyita george akandaraku sale musale information entuuseko olunaku lwaleero entegezezza nti abantu bangi abagwira bagabanye essente zino era nga zabateekebwawo nga entandikwa yaabwe okusetolinga mu uganda n'okusetolinga mu nsi gye bava abantu abasinza okufuna molecreation mulimu abasumaali abaritria n'abanyarwanda ngaera ezimu ku example sente zino omukulu kennyini george akandana hosali musale sente zino abadde aziwa abanyarwanda abaleetebwa mu bus nga basinkana ku woteri ye esangibwa e, esangibwa emutundwe era eno bwe yategeera nti abantu bamutegedde n'asenguka mchitundu chino na atani kukubanga dilze azikorida mbitundu evidara vengendo bagamba watuogirida abantu wano buli ajago wajiru e wanda wabago e wajiru tivo ethiopia wabu sumari afuna emit afuna obokadensanfu owa uganda hadi cash either wazimu wamu dollars or wazimu wamu uganda cash asetulingawa wabaya gara abasinga omujo olufuna ensimbi zino baddayo mu nsi zaabwe abasinga basigala wa ne basetolinga naye ngaessente zino ziweebwa abagwira okusetolinga mu uganda batandike bizinesi n'okugula amataka n'okuba nti bafuuka bannansi mu bintu bye balina okukola abantu bano bagira mu baasi ne bayingira eggwanga ne basinkana omukulu ono ne babawa sente zino era ne bazikola mu bye balina okukola ensimbi zino bazifuna nga basinzira ekibadde kisinbibulo zasooka zonna bade bazikola ku sereni suits eno hotel esangibwa omutundu eyo era nga salimu sale yaginako obuvunanyizibwa salimu sale bamanya okumanya nti bamutegedde nadirw eno oba programu eyo n'agijjaawo n'agitwala mu hotel yo endala gye bayita macheda pams eri buyala ku luddo lw'emitiyana okulirana oba okulirana ew'omugenzi zimulamugwanya owali ekyuma kya sabbuuni bwotuuka awo ojja kumanya kye bayita macheda pams oba suits wewali kampu ye gyeyateekayo hoteri nungi nnyo oba hoteri nungi nnyo eno kati jasinkana abantu abagwira bonna be bawa sente zino okuba nti bakola bizinesi zino nkiddamu projekiti eno yatandikira ku serene suits esangibwe mutundu eno yasalimusale abantu baalaba nga basi ezayingiranga eno ng'abantu bayingira babawa ensimbi hadi cash naye nga sente zino zonna tekuli munnayuganda zibenefitinzemu okujjako abagwira yensonga lwaki bwogenda mu bitundu ng'ekisenyi abasomali bakola bizinesi ez'abantu ba bulijjo abaeritria abasomalia yensonga lwaki njagala omuntu ategeera bulungi era nga wasomako omunyalwanda w'emyaka abiri emabega n'omunyalwanda wa leero balina enjawulo y'amaanyi nnyo mu nyingiza n'enfaana n'entunula n'enneeraga n'entegeera wepona obuyinza bwe balina diukopi nkiddamu since where the creation started tandika okukola survey between the foreigners abali mu uganda omuli abasomaali abanyarwanda abeeritria bonna mu location mbali they are well off they are doing local businesses balina amaanyi bakola buli kye bakola bawolinga n'amataka ne maploti balina buli kimu nkugambye omunyarwanda mu myaka kumi n'etaano emabega nga tebanatandika wealth creation balina amaanyi era nga bawoninga amataka balina sente why is it now after wealth creation sente weziri nze mbuuza nziraamu wano busiraamu wano omanyi abantu bagera ku tv muno bwa uganda baddamu okwefuulafuula musomo bala tv nosense obwo temuli contenti mumujja wano zenkugambye since webatandika wealth creation abagwira they are more powerful in business powerful in security bagula amataka balina amayumba ne rent fees zakyuka mu bitundu byonna gye bali kubanga babenefitinga direct mu sente ono sali musale zabawa bazibawa hard cash compare the foreigners 15 years back before the creations before the creation and now you'll get the right answer as we speak right now awakana si kyawakane banna uganda mpulukutu z'amiso tazigenda na migo mikaa ana abakikutuuse ku batotegedde mukama kwekiwumule kyemirembe nekitangale kyolwa kikwakire mulitegerera muntaana nga abaana bamwe babonaabona abategedde mujja tegeera the arrogance the proudness of the foreigners in uganda is unbelievable Where do they get money? Because they're supposed to be treated like refugees. Where are they right now? And where are they situated? Ask yourself and they get the answer. There's a mass. All right. nga nfundikira akatambi kano akolwaliro olunaku lwenkya probability kiri mirundi ebiri either lockdown mujjawo oba mulekawo ne baggulawo ebintu ebimu naye ngaekintu ekiri probable okugulibwawo ye inter transport o interdistrict transport oyo yoshua dini bagenda mujja bagenda mota olwensonga abantu abasinga obungi abali mu state ba mafias balina business zebatambuza balina baasi balina zi trucks balina biki mwezitambuza bizinesi zaabwe zibadde somehow staka during the, the, the, the lockdown nga tewali interdistrict transportation so they are suggesting interdistrict inter transportation ateebwe kigenda kukolebwa ekyokubiri in case amasomero gaguddewo wagenda kubeerawo compulsory vaccination of all teachers but mugenda kusasulira ebintu ebyo by all means if not soto genda kusomesa era wale vitu bagenda kutekawo nga oina kubanga oli mugemo chifuna bobato oli mugemo bagenda kitogena chifuna echo mukitegere nenga cho echa local down either bino byenjogedde binzo bachusa oba local down omulekawo probably abamba shakuleta suggestion ya 24 more days abasembyo balese more 64 days bayinza okutema temamu oba zikubawo olumu oba okugamba nti e aa abantu bategedde tuli babbi tulina kyetupromootinga okukiggyawo those are what possibilities mumpulidde bulungi saagala munkwate bubi ndoza mumpulidde bulungi njala muntaagingire bacomedian abasesa oba abafuula tebasesa bannauganda nabo babeereko kuno njala muntaagingire bannakatemba abawandiika emizannyo njala mubataagingire njala mutagira ba promoter bonna babere ku ku kigula rugi kino strictly kyawe njala ba message yange isemba yo olwalero mbate ate mbagambe kye kyokola nga bantu bano bamaze okulya information yero manyi abamu kwe bali kuno bali mu bitundu by'eggulu bagenda kulomba omanyi okulomba mukumanyi bulungi nnyo njagala babere ku information yo njiba bulungi nnyo bagwenyole buli kimu akitegeere bulungi nnyo era simanyi oba omukulembeze wafe lwati kyagulanyi senta mukulo kwali naye bwana bataliiko omuntu amusemberedde njagala omumpeera obubaka buno omugee nti robert kyagulanyi sentamu nkulamusizaako nnyo gyebalako gyetusaako engalo webale kulabisa industry music webale kulabisa bana byabufuzi webale kulabisa abantu abomululula buli omu gyaba nga tasobola kuba nti yeyimirizaawo ngaomuntu nga bulijjo batufera bufezi ntandisa bwe nti era njala tandika n'olugero luno omuyimbi yenna gy'oli oba comedian oba munnakatemba oba munnabyabufuzi ena gyoli nkulamusizaako gyebalako gyotuusako engalo tulina olugero olugamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige nkiddamu olugero luno lugamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige ekivunulwa nti nti omuntu yenna olina okusooka okumanya ennaku yo nga tonnapaalira ku muntu yenna gwolaba ali obulungi era luno olutuukirira nalulo olugamba nti nno eh, bwotambula n'omulangira tekikufuula mulangira olwensonga nti oli aba alina privileges nti mulangira gwe oli mukopi atajja kutuuka mu famire yaabwe kufuula ku kitiibwa ekyo kyolina so bannayuganda mwenna naddala abayimbi bannakatemba bacomediani ne bapromoters ah, mwagenda ew'omukulu omusajja eyeeyita munnayuganda ng'ate naye mubunzibunzi empongabyoya gwe mulowooza nti mugagga nti alina buli kimu sali musale akandanaho George ne mugende uwe oba jati yafuda makage guru webuze bamuzala guru kikyakole guru kubanga tayina location wadde walagatyo ne kitawa muzala kagaba malalo gwembagambira nti ejjansi terigoka nanzige buli muntu olina okumanya saiziyo bannayuganda bannakabala mulimu okutegeera kiki kye mulika essaawa zino ensonga yabali abasajja bajja bawunziwunzi ng'empu namalungu si bannayuganda ekyomulemu ekitegeera bano basuubuzi betuyita ba pirates oba betuyita ababbi bamagenda bajja okubba magendo ga uganda era yensonga lwaki bakola ebintu bino byonna mulemu okutegeera ki kyemulina ne mulyoka mwewaayo bulungi nnyo kubanga mwemulowooza nti okufuna ensimbi ezawamu kibasingira okuba nti mukoze enteekateeka ez'obulamu bwammwe mwonna ensonga lwaki ngambye mutaagi ng'omukulembe robert kyagulanyi sentamu nga njagala mu kifo bano abayimbi okuvuma robert kyagulanyi sentamu mumwebaze bwebaza bapromota abayimbi bakomedian mulina okwebaza robert kyagulanyi sentamu than okumuvuma olwensonga singa tabadde robert kyagulanyi sentamu temwandigenze eggulu amu temwandifunye emotoka temwandifunye sente ate temwandibaddewe muli right now ntandise bwe nti eyobufuzi ya uganda yosef tobasa mutano wakale ekizibu yajjamu n'atandika obita bangulaakwate mundagira mu nsonga 198 n'awangula 198 bwe yavaayo n'atandika okuteekawo ebyobufuzi ebyokwesimba mu kumulala kyenda mu mukaaga neyeesimbawo ne beyeesimbyewo tewabangawo competition oba kuvuganya kwa muntu amuvuganyiza nga lwa kyagulanyi ssentamu olwaleero nti baali balowooza nti tali siriyas n'abala n'abalaga nti ali siriyas yensonga lwaki baatya nnyo omuntu eyava mu ghetto ate nga muyimbi okubafuukira akagumba wekoge yensonga lwaki mwenna mwayingira mu industry eno museveni yamanya oba ne babbiba ne bamanya nti abantu basobola okwasaganya kyagulanyi bebapromota bebayimbi bannakatemba ne bacomedian wich nti bakola nsobi tebamanya nti buli muntu alina omukisa beera blessed kati mwe temwamanya nti kyagulanyi gwe mugenda okuwulirako sente olalong ate ekizibu ekyajja nti kano n'atukuba omuggo ogwa senyiga kumi na mwenda najja n'abaanika obwerere bwammwe mulina okubazalwa bakyagulanyi sentamu olw'ensonga nti abaliisizza okumala emyaka esatu n'ekitundu mwenna bamusician mwenna bacomedian bapromota mulina okwebaza batyagulanyi centemot ababezizawo for free and a half consecutive years nga mufuna sente kuba mu state house mufuna emotoka kuba mu state house mufuna buli kimu kyemwagala amunosula mu five star hotels ba robert kyagulanyi sentamu ngaekibatwalayo ki era lwaki mufuna ensimbi ezo kubanga museveni yamanya robert kyagulanyi sentamu ali serious n'agamba kankwate bano abantu abali mu industry mwali bemba mukozesaako basobole omukkakkanya sinakindi bamumize omusu ave ku nsi kuno naye olwokuba nti katonda taliyambeerengeza amawogola era tanywerako mwenga ebigere katonda yabalabisa okuba nti mwenna kyagulanye yabategeera n'ensi nebategeera nti muli baavu mponga byoya abatasobola kusiima okugjako okuvuma obuvumi buli muyimbi yenna yafuna emmotoka okulwa state house nga bagikuwadde okulwanyisa robert kyagulanyi sentamu kuba engalo webaze robert kyagulanyi sentamu kuba tewalifuna emmotoka eyo eyafuna ensimbi ng'oli promota ngaera muze kuluba robert kyagulanyi sentamu okuyimiriza mwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe essaawa zino abakyafuna ensimbi nga muli ggulu mugenze ggulu si lwakuba nti sale abaagala kubanga sale musajja musumali omugwira muliyo nti kubamwagala kukakanya political pressure eriwo essaawa zino kyekibatwalayo musobole okuba nti mukola amawulire mukola diversion okukakanya robert kyagulanyi ssentamu ne people power wepo ne nop kyekibatutteyo so singa si robert kyagulanyi ssentamu oba singa si people power temwandibadde eggulu kubanga abasajja tebabana kye babaagaza guess what bemuba mwagala kumanya nti muli useless mu maaso g'abagwira abarefugi naddala museveni bakyaliibe mujja kukakasa ng'obudde baweddeko kyenvu dembanga nti ejjanzi teribuuka nanzige museveni musajja mu nyalwanda sale musale musajja mu somaali mu uganda bali mu bukyamwe banansi kati bwemuba muwaddeyo ensi yammwe nga n'omuntu abadde agenda obajuna mwamulyamu oluku ate mutandise omuvuma nga temwandibadde mumusabira emikisa kubanga ezimmotoka temwandizifunye sente temwandizifunye singa sirinya lyalo bakyabulanyi sentamu naba mwali musindikiddwa ku mission yakwagala mutta so buli avuma era ajeregalo bakyagulanyi senta njagala weekube mu mutima nti singa tabadde bobi waini twandibadde tugenda eggulu era twandibadde tukimalyoki singa tabadde bobi wine twandibadde tufuna ensimbi zino era twandibadde tuzifuna zitya singa tabadde robert kyagulanyi sentamu twandibadde tuvuga emmotoka ezebbeeyi byebuuzo byenjagala obbabuuza so mugende ku drone board mumanye ki kyemuli mulyoke mutandika okulumba abantu mugirina okulumba nga mutegedde bana basajja essaawa yonna tubafuutula mu nsi mugenda sigalawo ngaekisekererwa kunsinga abantu baga nti bano betwatulooza nti bategeera ngaali temutegeera so abayimbi bannakatemba bakomediyani abawandiisi bapulomoota mujjukire uganda nsi yamwe temugenda gifuluma museveni esawa yonna agifuluma salimusale esawa yonna agifuluma mugenda gisigalamu bannauganda banaaba banyigidde mugenda kulyawa njagala mubaze robert kyagulanyi senta mumanyi nti abalisiza emyaka esatu n'ekitundu singa teyaliye mwandibadde mulyawa njagala babuuza ebyobufuzi byonna ebibaddewo okuva museveni lwe yajja mu kinana mukaaga munabyabufuzi ki gwemwali mufunyeeko ensimbi gwemwali mufunyeeko emotoka gwemwali mufunyeeko nakatesaa zino ngamuga nti byaggwa nga mukyafuna ensimbi kubanga ye mukitegedde so ensonga lwakimbagamba mwewala omusajja mumwesonyiwe mukole byammwe ebbaluwa gye yabawandiikidde yabadde abategeeza nga abajjukiza kumanya ki kyemuli so yabadde tabaataakinga olw'ensonga abagamba nti pabuliiki etandise okudisikavalinga nti temulina kyemuli so nga ate luli mubadde mutaddewo kateni ngaabantu balowooza nti abayimbi mulina kyemuli mu uganda nga tulowooza muli bakabi mulina ensimbi mulina buli kimu naye kasita gavu kasita sali musale yabayingiddemu mwafuuse ekisekererwa yensonga lwaki abamu temukyasobola nagula mmere kubanga mwava ku mulamwa mwawayo ebitone byammwe nebabawa emmere nebabawa n'obusimbu kitegeeza mweyambula tekyayagala bamanya kino njagala kuwa ekyokulabirako nga nfundikira ekigulalo ki bw'obanga bulijjo wali weegomba omukyala ku kyalo nga mukyala mulungi nnyo era ng'omanyi nti wampisa ng'omwegomba nebaga ndina sente empya asobola zimuteekamu wanudde n'omusanga n'omusajja omulalu gwosuubira nti talina bali ku kyalo nga yamuwujja ekiwojjolo amaanyi gakugwamu obeera disappointedi n'ogamba kino kikyembadde nwanirira kati lyekkowe lyessamwe muli bulijjo bannayuganda balowooza nti mutegeera era mulina valu naye okubala babasanze n'abasajja bagwira abatalina siteeke mu uganda abantu bagambye nti wo wait a minute kino kyetuliko kati ye ekizampa eyo nti bwobanga obadde muwala mulungi ku kyalo ngaabasajja bangi bakwegomba olina figa olina buli kimu era nga wasomako ne bakusanga n'emijaagulo ng'akwebigise ali mukuulya kiwojjolo wallaayi tali musajja addamu kkuyimirirako mu maaso bwagenda kusinya yekategole mulimu bwe muli abayimba essawa zino mukama bankuumire era musobole okumanya kikimuli bwe munaamuzuukuse ng'obudde bukyamukyabuli nemuta mulina budde mugenda kuba nga bubagenzeeko naye mu kifo kyokufuma mwebaze kyagulanyi kubanga muli we muli n'ensimbi ze mulidde emyaka esatu n'ekitundu kuba ye n'abamu mwawala commission okumutta ng'ennugwe baluma nakati mukyakirina so buli omu beera wooli ng'olowooza kyekinaddako singa embeera eba ng'esusse kugwa omulamuzi nti omugenzi shakira nabagesera mwamwabiza olumbe mubasiramu bakiyita dua era ebyavaayo mwabitegera bulungi nnyo omwana muganda waffe ashraf security eyakubibwa katonda bamuttemu omuntu nga nesaawa zino emba amatama omutwe gumuwuuma gulinga genere tewendemu amafuta nga bino byonna byategekebwa era lwali olutegeke olwokuwagala okulumya n'okusaanya abantu amu abanopu olwokuba nti baali bakunganye mu kifo kimu wetwogerera essaawa zino kyekyatuuka mu lumbe luno era ani yakitegeka ntandise bwe nti naye before nga sinatandika information eno enjagala enyumba omukyalo nomugenzi shakira n'abagesera mwasibuka mwegendereze nnyo ennaku zino ebyokwedda byamwe mubyongere ku famire yammwe ne ku nyumba yammwe wapone bizinesi zammwe olwensonga ntegeddeko nti ebitongole byokwenda omuli isosemwai byagala kuddamu kulumba maka gano at least okugjamu omuntu oba okwonona ebintu byammwe byonna sinakindi okubajjamu omuntu owokubiri okusinzira ku information gyenfunye kubiki ebitambula kati nno neyongere mu maaso mulumbe mwange na mulumbe olwo iso eso semwa bonna baali namba agent baabwe era nga bali mu kusipayinga naye olumbe luno okutabanguka ani yali otabangula era kyali kitya rdc wekawempe musaale nnyo okuba nti yayina omukono guno okuba nti aleeta bakyamanya ŋŋamba okuva mu byokwerinda n'abayaaye okubajja mu bitundu eby'enjawulo okukyankalanya n'okukuba abantu bonna abaali mu lumbe luno nga batagetinzemu abantu ba nuupu mu kusookera ddala omu ku bantu abaali mu lukwe olwawa omugenzi shakira obutwa omwami nogere bagamba sansa jabberi omu ku bantu abaali mu kintu ekyo ono nga mukozi wa crime intelligence crime intelligence ku department emu polisi ekawempe muno mwe mwali kopolo bwembo kasule oyo yalimu ku bo baling leaders mwalimu n'omwami gwe bayita mansul olwo amanyiddwa nga maani musajja munene mundabika nenga omukubo bano bantu abastagingibwa rdc okuba nti bakola ebintu bino ono amanyiddwa nga mansul man ono nno nga muntu awangalira mu bwayise muno yomuntu ku bantu abana rdc wekawempe sansajja beeri uh, oyakola mu crime prevent, crime prevent, uh, crime intelligence unit ku department yemu ku ku, ku, ku police yekawempe muno mwe mulina omwami gwebayita buwembo kasule ono omulala mwita mansul gwebayita mani mwami munene nnyo mu saizi ngaera ono gyawojalira awojalira bwayise bebantu balinga liida abaali mu lukwe olw'okwagala okusaanyawo abantu ba nop omuli ne ashraf security tugenze maaso gurupu eno rdc na bano bensome balinga liida baafuna abayaaye okuva mu bitundu bino wammanga ekawempe kulukadde grupu yabayayi bonna bawanga lya kulukewompe kulukadde babaleta nga basasuddwa ensimbi kuno kwe kuli abayayi okuva mu kirokole okulirana ewa chairman atwala ekitundu ekyo wepo ne mukimwanyi ebwayise bano we bayaye ab'ebitundu ebisatu gye babajja okujja okutawanya omukolo ogwo n'okuba abantu okumala okubajjamu omuntu mu lumbe lw'omugenzi shakira nabagesera bino byonna byatekebwa rdc nebitongole byokwerinda okuba nti bakola ebintu ebyo era wenfundikira mukanyomeraku nga mbagamba nti famire yomugenzi shakira nabagesera mwegendereze nyo entambula yamwe ende yamwe ne bisines engeri gyemuzikolamu olwensonga waliwo olumba olujja bandibasikamu omuntu omulala sinakindi okubatuusaako obulabe bulijjo nga bakukikola awo nvuddewo ngenze kugulira eddala njala kwebaza bannamateeka b'ekibiina kya national unity platform abasobodde okuba nti mwagenzeko mu kooti ne musobola okuba nga musiteekayo okusaba kwammwe abantu baffe bonna babe nga bateebwa mu ngeri esoboka olw'ensonga nti tebalina misango gye bavunaanibwa naye mwakoze ekintu kino mu mateeka era nga ne katonda abalaba kituufu nnyo naye temwategedde kikyali mabega wa kooti zino njagala bategeeza ekintu kino wammanga eyaliko omukulembeze weggwanga yose tewasira mutano wakalekyezi olumbe gwe lubala embirizi ne mutabani we omumpembe muhoozi kanyirupama oba mugemuyita muhoozi kanyirugaba wepo ne mutabani waabwe gwe bawa omuwala wawujja ekiwojjolo gwebayita ah, gwebayita ah, ah, gwebayita waliwolooyawo kalugire Ah, nekuddako n'omusajja ayeyita atone jeno omusajja kati omupya kiriwa kiwanuka ono nno kiriwa kiwanuka ye muntu aweebwa ebiragiro okuva mu famire eno okuba nti alagira bajjaaji oba balamuzi bonna mu bitongole byonna mu ggwanga lyonna okuba nti okukola decision oba okutwala okusalawo kwonna balina kukukola nga bamaze kumwebuuzaako ate naye n'akubira bekikwatako okumuwa ekyokusalawo ekyokubuulira abalamuzi ki kye balina okukola kati mukama wange era baloya ba national unity platform abakulembeddwamu ah, mukama waffe mu byamateeka kanso wa mary muganda wange njala kutegeeza ensonga y'okujja baganda baffe mu kooti eyinza okutuuzibwaliramu olw'ensonga nti omusajja ono atone geno kiri wakiwanuka ebiragiro yabiwadda bajaji bonna mu ggwanga nti teri muntu yenna akkirizibwa kuyimbula musibe yenna ng'aliko akakwate ka byobufuzi naddala nga alina omukono okuba nti awagira ekibiina kya national unity platform obanga muwagizi wa kyabwe robert sendema wa people power olw'ensonga nti mukama we yosefu tabasira omutano wa kalekyezi olumbe gwe lubalimbirizi ne mutabani we muhozi kanyirupama ne mukulu odrek lwabaogo baba we biragiro nti teri muntu yenakkirizibwa oba mulamuzi yenna kuba nti awa amateeka agata omusibe yenna yensonga lwaki nti ekooti zino zituula mu ddakiika satu omulamuzi n'asooka n'afulumamu afune essimu okuva order from abaavu embulya kyekyokkola era bwakomawo abagamba kimu koti adijandi obujulizi tebumala oba tujja kweyongera mu maaso nga tumaze okwetegereza ensonga zino yensonga lwaki mumwagenze mu kooti babagambye tebasobola kuta muntu yenna olw'ensonga kiri wakiwanuka omulimu guno yagulimu ng'afuna orders okuva abavu zebamugamba nti tageza ne bata omuntu yenna okuva mu kkomera nga munnabyabufuzi oba nga yaliko mu mbeera ey'okuba nti baagala okusuula baagala okubasuza omukono mukibya so nno njala kubategeeza mugezeeko nnyo sibagaana naye oyo ate nojina omupyaliwo kiryowa kiwanuka gwe ŋŋamba nti amayanzi tegabuuka na nzige ojja kutegera lumu nti okulya mu nsi olukwe ngaowagira bagwira kyabulabe nnyo n'okusinga okwebaka n'omuntu agenda okusiiga obulwadde bwa siriimu ŋenze mu maaso awo nvuddewo ŋenze ku infomation endala information endala eri bweti ekituufu kiri nti ensi nga omugiraba era bwetambula eri matankane era ngaomusajja kennyini oyo atwebimbikako atufuga naye nga tatufuga mubukyamu ebintu ebigenda mumaaso byonna mu ggwanga ebikolebwa n'ebitambula ku midiya za uganda byonna bifumbirire era bijingirire eggwanga si bwelina okutambula buli kimu kyonna kifu olw'ensonga nti bano obuyinza babba bubbe ngeri bagamba nti akatali kabbe amagumba oli awo suula mu mulyalo olwokuba nti omubbi bwamala okubba buli kyabba kyonna ne baba nga awaasi matooke alina okumekinga shiwa eitha ebiwata biwa embuzi bwaba babbya enkoko nga nebyo alina obisuula abisimira mu kinnya oba namagumba alina ogwakeweka obutasobola mufuna nti yabbye enkoko ya muliwana nakino bwekiri mu byobufuzi bigenda mumaaso mu uganda nti esawa zino social media platform zonna eziddukanyizibwa state zimanejingiddwa ba agents nga eya muhozi kanyerupama oba muhozi kanyerugaba neya yosetobasiromatan wakalekezi ye kenyini bya postinga siyabi postinga olwensonga nti yayika windows tanaa kintu kyonna kyasobola okukola so nno social media akaunt zaabo abantu zonna ziddukanyizibwa bantu baabwe ababulya ki ekyokukola so si bo nga bba abantu nti bakola ebintu ebyo era muk kyetegereze nnyo tv radio station zonna zireeta ebintu ebikadde byebateekayo okusinga okuleeta ebintu ebipya ebibeerawo bakola photo edit ne video edit ne baziteeka ku mitimbagano okubabuzaabuza okubagamba nti abantu bemulowooza nti webali tebaliwo bambi ebimba ebibalembiriizi bagamba okalyadda kaddadda enfunyu ogirira mu katikuna nekulira mu koffini nekuwa kyolina okutegeera obulungi tugenze mu maaso mumpulidde bulungi nnyo kubanga bano bizinesi zaabwe eza kiliniki ne private companies ezigenda okumanaginga bino ebintu tezinabera tezinaterera bulungi kati balekawo local down ne baleeta amateeka mpe ekitegeeza bizinesi zaabwe ne kampuni zaabwe zigenda sigala nga ziri legit ate nga zikola remember these companies are owned by those ones in the minister of earth and the state house nobody else so they are proposing either 24 more days or 68 days more but bapreparinga kwagala kubba eddoboozi ly'omubaka muliwulidde ate n'akanyomonyo mukasusse okuba bannayuganda mukirekere awo nga nfundikira olwaleero njagala bategeeza mulaba nayuganda messagi eno eri bweti bannayuganda njagala tuvemu obutiitiizi semateeka weggwanga akuwa obuyinza kyenkanyi n'omuntu yenna oba ali muyunifoomu oba tali muyunifoomu akutte muntu batakutte mumbi okujooga kw'amagye ga museveni kususseeko n'okwamiini polisi ennaku bbiri emabega yagoba omuvubuka okumujja enankulabye nemusanga ewa bakuli emmengo ku nkulungu nemutomera omuvubuka naafiirawo olwokuba nti bwe bali mu mateeka omuvubuka bambi bamuziise era mukama mumu ekyemula ekyemirembe oyo si ye yekka mu ssemateeka wa uganda omuntu yenna ayambadde yunifoomu y'amagye oba eya poliisi oba eyalocal defense obeera olina kukuuma munnauganda nebintu bye so simujjako obulamu bwe mu nsi teri muntu alina buyinza kulja obulamu bwa muntu era nokyateekesawo gano amateeka bazungu bagateekawo naye nga bibuliya gye tusoma omuntu yekka alina olukusa okujja obuyinza yeddunda namugereka allah subhana wataala abasigadde gano amateeka gajja ku nsi gaali gakukendeezangeri bantu gye baali bettamu kwekuteekawo amateeka ago kooti otherwise enkola yalingawo yalinga liiso ku liiso an eye to an eye nzijjamu eriiso nange nekusanga nekujjamu eriiso embeera y'amajje okukuba bannayuganda poliisi okutomera babodaboda batta kimenya mateeka olwokuba nti tuli mu nsi yabamusibira mu bbwa abatayagala mateeka bakyakola ebintu bino ka vidiyo akatambudde ku social media omusajja owa military ng'akuba munnayuganda empi omusajja omukulu afukabidde omukuba empi kyennyamiza nnyo okuba nti uganda wano weeri eyaaba soma nenga dabataasoma mwabakola ebikolobero okukyankalanya erinnya lyabwe kano kekavidiyo mwakalabedda ku mutimbagano naye musajja gweoyina empisa era oyina obuntu bulamu niye oyinza okuba obulina nga tomanyi semateeka ntosobola kunkuba mpi oyina muntu eyo nga sinakukwata kavidiyo ka mukala mwakalabirabedda that's when abaga ndize setonda ku nsobi gye sikoze tusobola kunkuba bwoti from nowere nokuba bwoti Usi mo la bandia, bandia, bandia, bandia. over my dead body bwembanga muggulu eyingira batuukuvu oba batuukirivu era webanga muggulu basala mazima nonkuba nga sirina musango gwenkoze tugenda biri muggulukola olunaku tosobola kunkuba mpibwoti nga nfukamidde wansi wano omusajja mulaza respect nafukami namugamba nsonyiwa naye nga nakyamuvunanira takirinaako nango banaa okujjako nga nkoze musango ate musajja nabanga yabadde yakoze ensobi yafukamidde musajja munna okutuula ku maviivi ga abiri n'afukamirira it is a sign of respect kyebayita omusajja manihood okufukamira n'akola bwatyengo n'omukuba empi n'omukuba ensambagere nyala kubuuza gwe omusirikale mirundi emeka gyoali osanza omusajja ng'afukamidde musajja munne ng'ogyeko obuwangwa bwaffe obwa buganda nti abakazi bafukamira abasajja mirundi emeka gyosanga omusajja afukamire naye omusajja hambole afukamidde ku mavivi agge mukama wange ensonyiwa n'omukuba empi n'omukuba ensambage nkubuulira kubanga gulingira mubatuukirivu nga sina musangu ebankozi nonkuba oli awo nfufu yefuumuuka mu bbanga eitha gonzita oba nzi nange enkutta kubanga tit for tat constitution ya uganda ekugamba you have to defend yourself in such circumstances kyetuyita self defense kneeling down was enough for that gentleman to be forgiven okufukamira kwokka yabadde simbo eraga nti omusajja oba yakoze ensobi yeetonze bwe mbanga omusajja talina musango nomukuba empinga yenze batwala tugenda kufundawo kubanga constitution empa obuvunanyizibwa okwedifendinga tosobola kunkuba musiru nga bwokubya omusajja oyo it is impossible nokuba omusajja bwange oyo omusajja ali kumagi n'omukuba omusajja ali kumagi bwati Thank remember police amaje mukola training chetuta physical training ne after physical training mugenda ne musoma musumugenda musoma theory mamusomera na mateka ekintu kya muina mbongo bwa mukiri ekintu echi nti mundu yebataasa but it sigadde you are nothing omusirikali bato ina mundu obera no person like me era nsobola okukuwambala ekubba engumi n'enkuttirawo just because you are holding a gun you feel that you're superior than others mulekeraho okutulugunya bannayuganda wekubamu ekifuba nga enkya tolina mundu wekubamu ekifuba nga enkya tolina mundu mulekeraho okumanyira n'okutta bannayuganda tusisinkana lunaku lwenkya mukaaba nkumi natakomera mpeera bannayuganda ekiseera kituuse eitha mwesalirewo mufu obwavu nga mulaba oba mukozesa amateeka agali mu constitution buli kimu kitegedde mukaaba nkumi natakomera mpeera musibe bulungi mweraba nga sinagenda njera otumira ku bannayuganda mwenna abali ewakana bali mu diaspora abangoberera mwe bali kungoberera mwe bali kunjagala nange gyendi ne bannabyabufuzi abali mu uganda please mwebereremu mutegeerwa ki abantu babalonda mukama 1 mpeera mweraba